the situations that we see today around the world, situation of humanitarian crisis, we see they are becoming more and more complex. You may face a situation in Afghanistan that perhaps people in Nigeria may face, for example. Maybe we are working in the same sector and field, but we don't know each other. In in in el terreno, tendemos a, hacer como islas. Las respuestas que teníamos para las preguntas tradicionales ya no logren satisfacernos. We are working in different contexts, but we are uh, facing similar uh, challenges and dilemmas. The most important strength of CCHN its members, uh, Déjà, la raison d'être du, cette euh, euh, CCHN est un symbole fort d'une volonté de rassemblement, d'une volonté euh, d'avoir des approches communes. Nous avons permis aussi de nous procéder à des gens qui viennent d'origines différentes, de sensibilités différentes, d'organisations différentes, c'est-à-dire qui ont des, mandataires, qui ont des visions politiques différentes, mais dans une volonté d'avoir une approche commune. Une des choses que j'ai apprises dans le Centre de l'année passée. es que la negociación y el acceso no se se tiene que esquematizar. Hoy en día tengo unas herramientas que me permiten a mí tener un esquema. I think the solution to that is collaboration, it's solidarity, and it's always putting human beings in the center of our negotiations having a collaborative approach will help us to, uh, to let's say, exchange experiences, okay, about different contexts, but maybe find solutions. La labor del centro, el CCNH, favorece el enfoque colectivo en la medida que pone en contacto a trabajadores y trabajadoras del mundo humanitario con diferentes experiencias, les brinda herramientas concretas que fundamentalmente se basan en la experiencia. El centro es un espacio de encuentro, de diálogo, de pensar también cómo abordar los desafíos del presente y también del futuro. And this is what CCHN eh, created, building a bridge between these practitioners so they can share their experiences and not feeling that they are by themselves. CCHN created also a personal space for us to talk and to express yourself and what you are going through in the humanitarian field. It's very important for your psyche and for your even mental health. regrouper des acteurs comme le mouvement de la Croix-Rouge, euh, le système des Nations Unies et d'autres ONG, organisations euh, euh, non gouvernementales. C'est déjà montrer un symbole d'ouverture et de d'unicité, cet ensemble d'ouverture mondiale et d'ancrage local qui fera avancer en fait le monde humanitaire. Nadie se salva solo ni nadie puede salvar solo nadie. Eh, es únicamente trabajando en conjunto que podemos encontrar Eh, soluciones concretas. I'd like to take this opportunity to uh, sincerely thank and appreciate all organizations contributing to uh, Los grandes jugadores son quienes meten goles. Los equipos son los que ganan los partidos. Es con un enfoque colaborativo, cooperativo, que vamos a poder eh, lograr nuestro mandato humanitario.